السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم صدق الله العظيم لذا သာသနာတောကရှင်လူကြီးမင်းများနဲ့တောကရှင်မိမပေါင်းတို့ခမညာမနေ့ကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေဒီနေ့ရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးညာပါတယ်ကုရ်အာန်ကပြောထားသောဆိုရှယ်မီဒီယာအကြောင်းဆိုပြီးတော့ အဲ့တော့ဒီကောင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့မိတ်ဆွေတွေကမေးကြတယ်ကုရ်အာန်မှာအခုကျွန်တော်တို့27ရာစုမှာရှိနေတဲ့ social media နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပါသလားတချို့လည်းအံ့ဩပြီးတော့မေးကြတယ်တချို့လည်းသိကျင်လို့မေးကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ကျင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့မေးခွန်းဟာ good question ပဲ ဒုသမကဒါ best question လို့ပြောရမယ်အကောင်းဆုံးမေးခွန်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုမြင့်မြတ်တော်မူသောအလောရှင်မြတ်ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ချီးမြှင့်တယ်ဒီအွမ်မတ်ကအွမ်မတ်ုလ်ကုရ်အာန်ဖြစ်တယ်ကုရ်အာန်ရဲ့ကုရ်အာန်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အွမ်မတ်ဖြစ်တယ်အဒီကုရ်အာန်ကိုအလောရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်လိုချပေးထားတာလဲဆိုတော့ အာယတုဘိုင်ယနတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အာယတ်တော်တွေကိုအလောင်းရှင်မြတ်ကဒီကုရ်အာန်ထဲမှာချပေးတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟူဒတ်လင်နာစ်လူသားတို့တရားလုံးအတွက်တရားလမ်းမှန်တွေကိုစောင့်ကျင်းလာမဲ့ကြမ်းဖြစ်တယ်နောက်တနေရာမှာအလောင်းရှင်မြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်အင်နာဟာဒလ်ကုရ်အာနယဟဒီလလတီဟီအကွမ်အဲ့တော့ဒီကုရ်အာန်ကကျွန်တော်တို့ကိုအလွန်တန်ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တဲ့ လမ်းစဉ်တွေကိုပြသပေးတဲ့ဒါဆိုရင်အလတ်ရဲ့ကြမ်းကံဖြစ်တဲ့ကီယာမတ်တိုင် ပေါက်ဖွာလာမဲ့လူသားတို့တရက်လုံးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေသူတို့ရဲ့တည်ကျင်တဲ့အရာတွေအလောရှိမြတ်ကဒီကျမ်းထဲမှာဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကအလွင်တန်ကြစ်လက်တဲ့ခိုင်းပါတဲ့အရန်ဒီကျမ်းကြီးကိုအကျယ်ကြီးအကြီးကြီးလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အတွက်ထမ်းဆောင်ရတာ လိလာရတာခက်ခဲသွားမယ်ဒါကြောင့်အလောရှမတ်ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုအဓိကမူတွေဒီထဲမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမူတွေကနေပြီးတော့မှဘယ်လိုအချက်တွေထုံနှုတ်ရတယ်လဲဘယ်လိုလမ်းမှန်တရားတွေရယူရတယ်လဲဆိုတာကိုနံပါတ်1ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုရ်မကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝဆလမ်ကအွမ်မတ်ကိုရှင်းပြတယ်လီတူဘိုင်ယနာလင်နာစီမာနုဇီလာအီလိုင်ဟင်ဝလာအလဟွမ်ယတဖက္ကရူန်အရင်ဆုံး ကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနှစ်သာရတွေကုရ်အာန်ရဲ့အလှတရားတွေရှင်းလင်းချက်တွေဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလလောဟူအလိုင်ဝဆလမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ် فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه စတဲ့အာယတ်တော်တွေနဲ့ခုတော့ကိုအမိန်ပေးတယ်ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကြလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကုရ်အာန်ထဲမှာပါတဲ့အနှစ်သာရတွေရှင်းလင်းချက်တွေဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုအမတ်ကိုကိုတော့ရှင်းတဲ့တာဝန်ကိုယူပေးရမယ် ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ဝဖတ်ပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီတာဝန်ကိုကိုရောရဲ့အဆဟာဘ်တော်တွေကယူပေးခဲ့တယ်ဒီထဲမှာဟာဇတ်အဗ်ဒူလိုင်ဘ်မဆူဒ်ဟာဇတ်အစ်မအဘာစ်ခူလဖိုင်ရာရှိဒင်စတဲ့ဆဟာဘာကြီးတွေကကျွန်တော်များကုရ်အာန်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်ရှင်းလင်းပြီးတော့ဖွင့်ဆိုပြတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ပထမရာစုနှစ်ပြီးဆုံးသွားတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ15ရာစုနှစ်ထဲကိုရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်တယ် တော့ဒီ15ရာစုနှစ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာခင့်နဲ့အညီကျွန်တော်မြန်ကုရ်အာန်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုအလောရှမတ်ကဘယ်လိုလမ်းညွှန်ချက်တွေပေးထားတယ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခစ်ကြီး IT ခစ်ဖြစ်စေကြောက်ခစ်ဖြစ်စေနော်နိပညာခစ်တွေဘာခစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီခစ်အတွက် ကျွန်တော်မြန်ကုရ်အာန်ကလမ်းညွှန်ချက်တွေအများကြီးပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတခင်ကြီးအီမမ်မူဟဒ္ဒစ်ရှာဝလီယူလာဒေဟလူရာဟီမာအလ္လာဟ်တခင် ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်အင်တန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာဒီသ်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတကယ်ကိုတစ်ဖက်ကန့်ခတ်ပါရဂူမြောက်တကြွတဲ့ပညာရှင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်တရက်ဟဇရတ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလာပြီးတော့မေးတယ်ကျွန်တော်များကုရ်အာန်ထဲမှာကိစ္စအားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေပါတယ်လို့ဆရာကြီးကပြောတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာမုံဖုတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ် အဲ့တော့မုံဖုံနီအသေးစိတ်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာမပါဘူးနော်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာကြီးကလည်းသူ့ကိုပြန်အဖြေပေးတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ဂျုံတပိတ်တာမှာနော်ဂျုံမုံအလုံးဘယ်နှလုံးထုတ်ရမလဲဘယ်လိုလိမ့်ရမလဲဘယ်နှမိနစ်ဖုတ်ရမလဲအဲ့လိုအသေးစိတ်တော့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာပြောမထားဘူးအဲ့လိုအသေးစိတ်ကိစ္စတိုင်းအတွက်လမ်းညွှန်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကစာမျက်နှာတွေအများကြီးဖြစ်သွားမှာအခုဆိုရင်စာမျက်နှာ 600ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်အသေးစိတ်ဒါတွေပါတင်ပြရမယ်ဆိုရင်တအားကြီးကျေပြန့်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အလောရှိမတ်ကအချုပ်ကိစ္စရက်တွေကိုအမိန့်ရှိတယ်ဘာမိန့်လဲ fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun မုံမဖုတ်တတ်ရင်အရင်ဆုံးမုံပုတ်ဆရာတွေရှိမှသွားမေးမြန်းတင်ယူရမယ်ဒါမျိုးအလောရှိမတ်ကမိန့်နေတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခု အနိပညာခေတ်မှာရှင်တန်ခွင့်ရတဲ့သူကကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကိုအပေါ်ယံလေ့လာပြီးတော့ဆရာကြီးတွေကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်။ဘာမေးခွန်းထုတ်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ပြောတယ်ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်နဲ့မှာကိစ္စအဝါဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာဝတ်နေရေးစီးနင်းရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးပါတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စီးနေတဲ့စိုက်ကယ်တွေကားတွေအကြောင်းလေးရင်တွေအကြောင်းမပါဘူး။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာသခင်ကြီးတွေက ဒီအဖြေတွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့ဖြည့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်နဲ့မှာအခုလို့ကျွန်တော်တို့ industry ခစ်ဖြစ်တဲ့စက်မှုတွေထွန်းကားတဲ့ခစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဒီစက်မှုထွန်းကားမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အစည်းအဝေးတွေအကြောင်းတော့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်နဲ့မှာမပါဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကြားတဲ့အချိန်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1400အလျင်ကကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကြီးကကြားခဲ့တာအဲ့တော့ကုရ်အာန်ကြားတဲ့အချိန်မှာ စီးနှင်းတဲ့နေရာမှာခစ်အမီဆုံးကတင်မောတွေဖြစ်ခဲ့တယ်တင်မောတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့အလောရှိမတ်ကကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ထဲမှာတင်မောတွေရဲ့အကြောင်းဒီတင်မောတွေဟာလူတွေကိုတနေရာနဲ့တနေရာခေါ်ဆောင်သွားပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိုက်ကဲအကြောင်းပြောရင်ရှေ့ကလူတွေနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်လင်းအကြောင်းပြောရင်သူတို့အတွက်ဒါအိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်နေမယ်ပယ်လေးတစ်ခုဖြစ်နေမယ် ဒါကြောင့်အလောရှိမတ်ကရှေ့မှာကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ချပေးစဉ်ရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အုံနောက်ရဲ့အတွေးနဲ့အညီကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကိုအလောရှိမတ်ကချပေးခဲ့တယ်အမိန့်တော်တွေချမှတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာအလောရှိမတ်ကအချုပ်မူတွေကိုလည်းဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဆူဒါယာစီနဲ့မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရထားပြီးသားအာယတ်တစ်ခုရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီအာယတ်မှာအလောရှိမတ်ကအမိန့်ရှိတယ်ငါအလောရှိမတ်ကလူသားမျိုးနွယ်စုတွေကို တင်မောကနေတဆင့်လူရခရီးပန်းနိုင်တွေကို ရောက်အောင်ပို့ပေးတယ်တင်မောအကြောင်းဖော်ပြထားတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ် سبحانه ဝတ تعالى ကတည်တော်မူတယ်။ကီယာမတ်တိုင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုအစည်းအင်းတွေလာအောင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လူသားတွေကြုံမသိပေမဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတည်တယ်။ဒါကြောင့်ဆက်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်။ဝါခလကနာလဟူမင်မစ်လဟီမာယရကဘူး။အတင်တို့လူသားတွေအတွက်ငါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်က သင်္ဘောကဲ့သို့သောစီးနှင်းရမယ်အစီးနှင်းပေါင်းများစွာဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်မိန့်တာတောင်ဖန်ဆင်းလိမ့်မယ်လို့ future tense နဲ့မိန့်တာမဟုတ်အနာဂတ်ညွန်ကရိယာနဲ့မိန့်နေတာမဟုတ်ဘူး past tense နဲ့မိန့်တာဖန်ဆင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းထားပြီးသားဖြစ်တယ်အလောရှိမကကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့စီစဉ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အမိန့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကပြောတဲ့ social media ရဲ့အကြောင်းဆိုတော့အဲ့တော့ကုရ်အာန်ထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေတုံးနေတဲ့ social media ထဲမှာအဓိကရေပန်းစားနေတဲ့ Facebook အကြောင်းတို့ YouTube အကြောင်းတို့ဒါမျိုးတွေကိုနာမည်တက်ပြီးတော့မပါပေမဲ့ဒီအချက်တွေကိုကြိုတင်လမ်းညွှန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေပါဝင်နေပါတယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်တလာဒီနေ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အာယတ်တော်တွေထဲမှာရှင်းလင်းပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ဒီ social media နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ရဲ့ညွန်ကြားချက်တွေဒါနှစ်ပေါင်း1400အလျင်တွေကညွန်ကြားထားပြီးသားဒီထဲမှာအမိန့်တော်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆူရာလုကမန်ရဲ့အာယတ်တော်ပေါင်း9အာယတ်ကိုကျွန်တော်အစပထမမှာဖတ်ရတဲ့ဇယ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီအာယတ်တော်တွေရဲ့အကျဉ်းသဘောတရားလေးကိုအရင်ဆုံးတင်ပြလိုပါတယ်အဲ့တော့အလောရှိမြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဘစ်မလာဟ်ရဟ်မန်ရဟီမ်အလ if လာမ်မီမ် تلك آيات الكتاب الحكيم ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ထဲမှာပါတဲ့အာယတ်တော်တွေဟာတဲ့အလွန်အင်မတန်ညံအမျော်မြင်ရှိတော်မူသောအလောရှမြတ်ရဲ့ကြမ်းကန်ရဲ့အာယတ်တော်တွေဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှအလောရှမြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဒီကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်တော်တွေဟာတဲ့ဟူဒန်ကျွန်တော်တို့ကိုတရားလမ်းမှန်ပြပေးမယ်အာယတ်တော်တွေဖြစ်တယ်ဝရဟမတန်လလ်မုဟ်ဆနင်တကယ်အကောင်းပြုခြင်းတဲ့သူတွေအကောင်းကိုလူလားတဲ့သူတွေအတွက်ကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်တော်တွေဟာရဟမတ်တွေဖြစ်တယ်သူတို့အတွက် အကျဉ်းသားတွေကွန်မြူးစေမဲ့အာယတ်တော်တွေဖြစ်တယ်တဲ့ဆက်ပြီးတော့အလောရှိမကအမိန့်ရှိပါတယ်အလ္လဒီနာယူကီမူနာဆလာတဝယူအတူနာဇကာတဝဟွမ်ဘီလ်အာခီရတ်ဟွမ်ယူကီနူအဲ့တော့အကောင်းလူလားတဲ့သူတွေအကောင်းပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဝိတေတာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့အကြီးချင်းတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့တဲ့ယူကီမူနာဆလာသူတို့ကနမတ်ကိုစောင့်တည်ကြတယ်ဝယူအတူနာဇကာသူတို့ဟာဇကာဒါနာကြီးတွေပေးလူကြတယ်ဝဟွမ်ဘီလ်အာခီရတ်ဟွမ်ယူကီနူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ အာခိရတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဟာယုံကြည်ကြတယ်နောင်တမလွန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနောင်တမလွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဟာကြုံရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဟာနားလည်ကြတယ်အသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောရှမြတ်က certificate ချီးမြှင့်နေဥလာအီကာအလာဟူဒမ်မင်ရဘီဟင်အဲ့တော့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့အလဘက်ကနေလာတဲ့တရားလမ်းမှန်ပေါ်မှာယက်တီသူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုအလောရှမြတ်ကလမ်းမှန်ရတယ်လို့ဒီမှာအတိမတ်ပြုပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတင်မကသေးဘူး ဒီရဲ့အောက်ပိုင်းမှာအာယတ်ရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာအလောရှမတ်ကဆက်လက်ပြီးတော့မိန့်နေဝအူလာအီကာဟူမုလ်မူဖလီဟူန်သူတို့ဟာနှစ်ဘဝနှစ်ဌာနမှာအောင်မြင်မှုကို စုခူးရရှိသွားသူတွေဖြစ်တယ်။တော့ဒီအချက်တွေနမစောက်တီတာဇကတ်ပေးတာ နောက်ပြီးတော့အာခိရတ်ဘုံမှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိသေသတွေရှိနေတဲ့သူတွေကိုအလောရှမတ်ကနံပါတ်1ဒီသူတွေဟာအလွန်တန်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်သူတွေဖြစ်တယ်။ထပ်ပြီးတော့သူတို့ဟာ အလဘကချမှတ်ပေးထားတဲ့တရားလမ်းမှန်ပေါ်မှာယက်တည်နေကြသူတွေဖြစ်ချင်းနဲ့အတူတူသူတို့ဟာနတ်ဘဝနတ်ဌာနအောင်မြင်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အလောရှိမတ်ကဒီနေရာမှာအာယတ်နံပါတ်၄မှာအလောရှိမတ်ကဆက်လက်ပြီးတော့လုံမိတ်ပြီးတော့ဝမီနန်နာစီမန်ယက်ရှ်တရီလူတွေတဲကတချို့သောသူတွေဟာတဲ့ဝယ်ကြတယ်လဟဝလ်ဟာဒီစ်တိမ်ပြင်းတဲ့ဇကားတွေတိမ်ပြင်းတဲ့အတိဘယ်မဲ့တဲ့ ဇကရက်တွေကိုသူတို့တို့ရဝယ်ယူကြတယ်အဲ့တော့ဝယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီမတိနားမလဲပဲနဲ့သူတို့ဟာအလောရှမတ်ရဲ့လမ်းကနေလူတွေကိုလွဲဖယ်အောင်တွေးဖီအောင်သူတို့တို့ရစ조사ကြတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလောရှမတ်ရဲ့အာယတ်တော်တွေရဲ့ရှေ့မှာသူတို့ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ဒီအရာတွေကိုသူတို့ဟာဟာတသဘောမျိုးနဲ့အတိပ္ပယ်မဲ့နောက်ပြောင်ခြင်းသဘောမျိုးနဲ့သူတို့ဟာဒါတွေကိုတုံးဆွဲကြတယ်တဲ့ ဥလာအိကလဟွမ်အာဇာဘုမူဟင်သူတို့ကိုအလောရှမြတ်ကတိတ်ခါကြစီမဲ့ပြစ်ဒဏ်မျိုးတွေသူတို့အတွက်အလောရှမြတ်ကစီစဉ်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့မိန့်ပါတယ်နောက်ဆုံးအာယတ်နံပါတ်9မှာအလောရှမြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်အဲသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာငါအလောရှမြတ်ရဲ့အာယာတော်တွေအလတ်ရဲ့အကြောင်းတွေကုရ်အာန်ရဲ့အကြောင်းတွေရဆူလ်ရဲ့အမိန့်တော်တွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဖတ်ပြတဲ့အခါမှာပြောကြားတဲ့အခါမှာဝလာမုစတက်ဘီရာသူတို့ဟာမမာနထောင်လွှားစွာနဲ့ လုံးဝကသူတို့ဟာလွဲဖယ်သွားတယ်ဥပိ္ပခါတွေပြုတ်သွားတယ်ကအလမ်ယစမဟာမကြားကြင်အောင်စောင်းနေတယ်ကအန်နဖီဥဇူနိုင်ဟီဝကရာသူတို့ရဲ့နားထဲမှာတခုခုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာနေနေကြတယ်တဲ့အဲ့တော့အလောရှင်မြတ်ကဆက်လက်ပြီးတော့မှအမိန့်ရှိတယ်ဖဘရှီရဟူဘီအသာဘင်အလီမ်သူတို့ကိုအလောရှင်မြတ်နာကျင်ပွဲရာကောင်းတဲ့အဇပ်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတင်ကိုတော့သူတို့ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှ ပြောလိုက်ပါဆိုပြီးတော့အမိန့်ရှိထားပါတယ် အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့အာယတ်တော်တွေကျွန်တော်တို့ဆူရာလုကမန်ရဲ့အာယတ်တော်ပေါင်းအဲ့မှာအလောရှမြတ်ကဥစွာပထမကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ဆိုတာကအလောရှမြတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ချပေးခြင်းခံရတဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလောရှမြတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ချပေးတယ်ဆိုတာအလောရှမြတ်ကဘယ်လိုအရှင်မြတ်မျိုးလဲဆိုတော့အလွန်တန်ဟစ်ကမတ်ရှိတော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်အရာတွေကဘလောက်အတိုင်းအတာတွေနဲ့လိုအပ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို သိတော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်တော်တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ဟူဒန်တရားလမ်းမှန်တွေပြပေးတယ်ကျွန်တော်ကစောက်တရားမရဖြစ်နေရင်ယက်တီဖို့အတွက်ဘလို့ယက်တီရမလဲဆိုတာတွေကျွန်တော်မသိဘူးဆိုရင်ကုရ်အာန်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအလောရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးမယ်အာယတ်တော်တွေမိမ့်မာချက်တွေကိုမိမ့်ဆိုထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကြီးဟာရာဟမတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေ နော်အလတ်တန်ကနေပြီးတော့အကျဉ်းသာတရားတွေယူဖို့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအေးမြိုက်စေဖို့အတွက်ဒီထဲမှာဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေပါနေတယ်ဒါကိုအလောရှိမြတ်ကမိတ်ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှတကယ်အကောင်းပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဝိသေသတွေနမတ်ကိုစောက်တည်ခြင်းဆိုပြီးတော့မိန့်ထားတယ်နမတ်ဆိုတာဖတ်ရတာမဟုတ်ဘူးစောက်တည်ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေအိမ်တစ်လုံးတိစောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘလို့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး plan နေဆွဲလဲဘလို့ကျွန်တော်တို့တွေ project တွေနဲ့ စီစဉ်တယ်လဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနမတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းကြည့်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးနမတ်ဆိုတာတိဆောက်ရတာစောက်တည်ရတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေစောက်တည်ရလဲကြိုတင်ပြီးတော့အစီအစဉ်တွေလုပ်ရတယ်စီမံမှုတွေလုပ်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ခြေထောက်ဘယ်လိုထားရမလဲလက်ကဘယ်လိုရှိရမလဲကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးအရှုကဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲစသဖြင့်အဲ့လိုတိဆောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်တတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုပုံကိုယ်တွေတက်ကုန်နိုင်တဲ့သူတွေကဇကတ်ဒါနာကြီးတွေ ပေးရမှာဖြစ်တယ်အလောရှင်မြတ်ကမိတ်နေအဒါရင်မကသေးဘူးဝဘီလ်အာခီရတ်ဟွမ်ယူကီနူန်သူတို့တွေဟာတဲ့အာခီရတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုယုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အာခီရတ်ဆိုတဲ့ကာလတစ်ခုတမလွန်ဘဝတစ်ခုကိုကြုံရမယ်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးသဘောပေါက်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာခီရတ်မှာနော်ဒီယောင်မုဒင်းလို့ပြောတဲ့အစားတွေပေးတဲ့နေ့မှာအလောရှင်မြတ်ကကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကောင်းတွေရဲ့ သူတို့ကိုကုသိုလ်တွေချီးမြှင့်မယ်မကောင်းတာတွေလှုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ထိုက်တန်နဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးမှုမျိုးတွေကိုအလောရှိမြတ်ကလှုပ်ပေးมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့သိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလောရှိမြတ်ကတကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဘဝကိုယက်တည်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဟာတရားလက်မှန်ရသူတွေဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကနေအနှစ်သာရတွေခံစားပြီးတော့သူတို့ဟာနှစ်ဘဝနှစ်ဌာနအောင်မြင်မဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ရှိထားပါတယ်ဒါကအစာပိုင်းအာယတ်9အာယတ်ရဲ့သဘောတရားတွေပါ အဲ့တော့ဒီ ayat number 6မှာအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကိုအလောရှိမြတ်ကမိတ်ဆိုထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့လူတွေထဲမှာတချို့ဟာလဟဝလ်ဟာဒီသ်လို့ပြောတယ်အကျိုးမဲ့တဲ့တိမ်ပြင်းတဲ့ဇကားတွေကိုဝယ်ယူကြတယ်ဝယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလတ်ရဲ့လမ်းကနေလမ်းမအောင်သူဟာဒီအရာနဲ့ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားတယ်အဲ့တော့ဒါကိုသူတို့တို့ရဟာတသဘောမျိုးနဲ့နော်နောက်ပြောင်ဖို့အတွက် ဒါတွေကိုသူတို့ဟာစီစဉ်ဝယ်ယူကြတယ်အဲ့တော့သူတို့အတွက်အလောရှမြတ်ကတော်တော်ဘွယ်ဟာဖြစ်စီမဲ့အဇပ်ကိုစီစဉ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှမိတ်ပါတယ်အဲ့တော့လူချင်းများခင်ဗျဒီနေ့ဒီအာယတ်မှာဒီတိမ်ဖြင်းတဲ့အတိဘယ်မဲ့တဲ့ရွယ်ချက်မဲ့တဲ့ဇကားဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအဓိကကိုရှင်ညွန်းတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပညာရှင်ကြီးတွေကအမိန့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပါတဲ့လာဟူလ်ဟာဒီသ်ဆိုတဲ့ ဒီစကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဖ်ဆီရ်ပညာရှင်ကြီးတွေကဖွင့်ဆိုတဲ့ဥစွာပထမဒီဆာဘာကြီးတွေထဲမှာဟာဇတ်အဗ်ဒူလိုင်ဘင်မစအူဒ်ရာဒီအလ္လာဟူတလာအန်ဟူတခင်ကြီးအနေနဲ့ဖွင့်ဆိုတယ်ဒီလာဟူလ်ဟာဒီသ်ဆိုတာဟာတဲ့တချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဆိုပြီးတော့မှမိန့်ထားပါတယ်တိမုတ်ကခုံနဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ music နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဆိုပြီးတော့မှဟာဇတ်အဗ်ဒူလိုင်ဘင်မစအူဒ်ကမိမိရဲ့ခေတ်အနေအထားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ ဖွင့်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာဇတ်အဗ်ဒူလိုင်ဘ်အဘ္ဘာစ်ရာဒီယัลလာဟူတာလာအန်ဟူမာတခင်ကြီးကဘလို့ဖွင့်ဆိုလဲဆိုတော့လာဟူလ်ဟာဒီသ်ဟူဝလ်ဂီနာဝအရှဘာဟူအဲ့လာဟူလ်ဟာဒီသ်ဆိုတာတဲ့တိမုတ်ကားခုံနဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့နီးတူနောက်တဲ့ဘယ်လိုအရာတွေရှိအောင်မလဲလူကိုအလောင်းရှင်မြတ်ရဲ့တရိယာတတမှုကနေပြီးတော့လွှဲဖယ်ပစ္စည်းတဲ့အရာတွေအားလုံးပါဝင်နေဆိုပြီးတော့ဟာဇတ်အဗ်ဒူလိုင်ဘ်မဆူဒ်တခင်ကြီးက ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဟာဇတ်အီဘင်အဘတ်စ်ကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဆာဘာကြီးတွေရဲ့နောက်မှာတာဘီန်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ထဲမှာပါတဲ့အနှစ်သာရတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တယ်အဒီတာဘီန်တွေထဲမှာခေါင်းဆောင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဟာဇတ်ဟဆန်ဘဆူရီရာဟီမာဟူလာတခင်ကဒီအာယတ်ကိုဘလို့ဖွင့်ဆိုတယ်လဲဆိုတော့ كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوها အဲ့တော့အသင်ကိုအလောရှမြတ်ရဲ့အီဘာဒတ်ပြုခြင်းကနေပြီးတော့လွှမ်းဖယ်ပစ်စေတဲ့အရာတွေအားလုံးပါတယ်အလောရှမြတ်ကိုတရိယာတတစေခြင်းကနေပြီးတော့မှလွှမ်းဖယ်ပစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဟာဇတ်ဟဆန်ဘဆူရီရာဟီမာအလ္လာတခင်ရဲ့လက်ထက်မှာဘာတွေရှိခဲ့လဲဆိုတော့မီနတ်ဆမ်မာညမှာပုံပြောတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိခဲ့တယ်ညလုံးပေါက်ပုံတွေပြောကြတယ်အဲ့တော့ကိုရောရဲ့လက်ထက်မှာလည်းဒီအစဉ်လာတွေဟာရှိခဲ့တယ် ဒါကြောင့်ကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းမ်ကအမိန့်ရှိတယ်လာဆမရဘာဒလ်အီရှာအီရှာနမတ်ပြီးတာနဲ့တန်းပြီးတော့အိတ်ကြညမှာပုံမြင်နေပြောဆိုနေတာမျိုးတွေအဟောတိကစကားတွေပြောရင်းနဲ့ညကိုနဲ့အောင်လုံးမပြစ်ကြလုံးလိုက်ခြင်းအပြင်တာရတော့ဘူးဖဂျီရီမလွယ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကိုတော်ကမိတ်နေအဲ့တော့ဟာဇတ်ဟဆန်ဘဆူရီတခင်ကြီးကလည်းအခုလိုညမှာပုံပြောတာတွေဒီလဲလာဟူလ်ဟာဒီသ်လို့ပြောတဲ့အကျိုးမဲ့စကားတွေထဲမှာပါဝင်နေဆိုပြီးတော့မိတ်ပါတယ် နောက်ထပ်လောင်းပြီးတော့မိမ့်ပါတယ်ဝလ်အဒဟိကအဲ့တော့အဒဟိကဆိုတာကဟာတဇကားတွေဟာတပုံမြင်တွေအကြောင်းအရာတွေကိုဒီထဲမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီအဒဟိကတွေကလည်းဒီလာဟူလ်ဟာဒီစ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားပါတယ်နောက်တတိယအနေနဲ့ဝလ်ခူရာဖတ်လို့ပြောတယ်လုံးဝအခြေမြင့်မရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောဆိုခြင်းလဲဒီလာဟူလ်ဟာဒီစ်ထဲမှာပါတယ်လို့ ရေနနောက်ဒုတိယတွေတိမုတ်ကားကုံနဲ့ပစ္စည်းတွေဟာလည်းပဲဒီထဲမှာပါဝင်နေဆိုပြီးတော့အီမမ်ဟာဆန်ဘဆရီရာဟီမာအလ္လာဟ်တခင်ကအမိန့်ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အီမမ်ဒဟာကဆိုတဲ့တဖ်ဆစ်ပညာရှင်ကြီးကလည်းပြောတယ်လာဝလ်ဟာဒီသ်ဆိုတာရှရစ်ဖြစ်တယ်ဆဟာရလို့ပြောတယ်ဂျာဒူအတတ်ပညာတွေသင်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှမိန့်ဆိုထားပါတယ်နောက်အီမမ်မခူလ်ရာဟီမာအလ္လာဟ်တခင်ကြီးကဘလောက်ဒီကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မိန့်ဆိုလဲဆိုတော့ လာဝလ်ဟာဒီသ်ဆိုတာအလ်ဂျဝါရီဒါရီဘတ်အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါတုန်းကကန့်ချီတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိခဲ့တဲ့လူတွေကိုဖြောပြေတဲ့ကြေးစားအမျိုးသမီးတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါကဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့လူချင်းများခင်ဗျခေတ်တွေစနစ်တွေပြောင်းလာတဲ့ခေတ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာတယ်ဤပညာရဲ့ခေတ်တွေကိုရောက်လာတယ် အဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာအီမမ်အစ်ဘနီတိုင်မီယာရာဟီမဟူလာတခင်ကြီးကမိမိရဲ့လက်ထက်ဒါ၈ရာစုနှစ်လောက်ဟီဂျရီနဲ့တွက်ရင်၈ရာစုနှစ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအီမမ်အစ်ဘနီတိုင်မီယာရာဟီမဟူလာတခင်ကြီးကသူ့ရဲ့ခေတ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေစတင်ဖန်တီးနေတဲ့ရုပ်ရှင်ဆန်းဆန်းပြဇက်ဆန်းဆန်းကိစ္စတွေကလည်းလာဟူလဟာဒီစ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆိုထားပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဆရာကြီးအီမမ် မဖက်ကီရူလ်အစ္စလာမ်အဘူလ်ဟဆန်အလီနဒွီရာဟီမဟူလာတခင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အနည်းဆုံးခင်မှာပွင့်ပေါ်ခဲ့တယ်20နဲ့21ရာစုနှစ်ဂျားထဲမှာပွင့်ပေါ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကတော့မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိမိကျင်လည်ရတဲ့ခစ်ကြီးကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖွင့်ဆိုသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ TV တွေဗီဒီယိုတွေခစ်စားနေပြီရုပ်ရှင်တွေခစ်စားနေပြီပြဇက်ခစ်တောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်နေတယ် အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာဆိုတော့ဆရာသခင်ကြီးကပြောတယ်လာဟူလ်ဟာဒီစ်ဆိုတာတဲ့ဒီလိုအရာတွေအားလုံးလဲပါဝင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမိမိရဲ့ကုရ်အာနီအီဖာဒတ်တွေထဲမှာအမိန့်ရှိထားပါတယ်အဲ့တော့လူချင်းများခင်ဗျဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ဒါ film industry တွေနောက်တခြားသောနိပညာတွေထွန်းကားလာတယ်စက်မှုလက်မှုတွေအရန်ထွန်းကားလာတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့ခေတ်တွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့တွေအခုတွေ့နေရတဲ့ social media ရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ အရာတွေအားလုံးလဲဒီထဲမှာပါဝင်တယ်လို့ဖွင့်ဆိုရင်မှားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာယတ်တော်ရဲ့နောက်ခံတမိုင်းလေးတွေပညာရှင်တွေကတက်ဖ်ဆီရ်ပညာရှင်တွေကဖွင့်ဆိုထားတယ်ပြောပြထားတယ်အဲ့တော့နောက်ခံတမိုင်းတွေ၃၄ခုဖော်ပြထားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့အတိကနှစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုတင်ပြပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအာယတ်တော်တွေရဲ့သဘောတရားတွေအများကြီးပုံမူပြီးတော့ သဘောပေါက်သွားနိုင်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟာဇတ်အဗ်ဒူလိုင်ဘ်မဆူဒ်ရာဒီယัลလာဟူတအာလာအန်ဟူတခင်ကြီးကဒီအာယတ်ကြားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းနောက်ခံတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်မက္ကာမှာနဇရုဘ်နူလ်ဟာရစ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိခဲ့တယ်သူဟာကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကိုအလွန်အင်တန်မုန်းတယ်သူကုရ်အာန်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုရဲ့နောက်ကိုသူလက်ဆေးလိုက်တယ်အဲ့တော့လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဟာအဖြတ်အမောက်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့တွေသူကြိုးစားတယ် တော့စူးစမ်းပြီးတော့သူအနေနဲ့ပထမခြေလန်းအနေနဲ့ဘာတွေသူလုပ်သူကကချီတဲ့မှာတအူးကိုသူဝယ်ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝယ်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအစ္စလာမ်ကို လက်ခံဖို့ဆန္ဒထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့တရင်ကြားတာနဲ့ချက်ချင်းသူ့အနေနဲ့ဘာလုပ်လဲဒီကချီတဲ့ကိုဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရှိကိုခေါ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကအခန့်နဲ့ဘာဒီအခန့်လဲအရက်တွေတိုက်ပေးတယ်အရက်ရဲ့အမီးတွေကို ကျွေးပေးတယ်ဘသူနဲ့ကျွေးခိုင်းလဲအခုနအမျိုးသမီးနဲ့မပေါ်တပေါ်ဝစ်ထားနဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆုံးမှာ သူကဘာပြောလဲဆိုတော့မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာဟူအလိုင်းဝဆလမ် ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့နမတ်တို့ရူဇာတို့ဇကတ်တို့ကကောင်းသလားဒီအမျိုးသမီးအခုလို့ခိဒမတ်လုပ်နေတာတွေကကောင်းသလားစဉ်းစားပါဆိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပြောခဲ့တယ်။နောက်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဒီထဲမှာလာရှိတယ်။အဲ့တော့သူက ကဘာလှဲ့နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံနေမှာဘယ်လိုအဟောတိကကိစ္စတွေဝိတုတွေဒဏ္ဍာရီတွေတွေ့လဲဒါတွေအားလုံးကိုမက္ကာကိုသူဟာတည်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခုရမကြီးဆလလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုရဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာစင်မြိုင်ထိုးပြီးတော့သူဟာလူတွေကိုဒီလိုအဟောတိကလောက်ရက်တွေဘက်ကိုအတိဘယ်မဲ့လောက်ရက်တွေဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှလာရှိပါတယ်နောက်တက်လဲဟာဇတ်အစ်ဘနီအဗ္ဘာစ်ရဲ့တပည့်တွေရဲ့ ပြောပြချက်တွေထဲမှာဆိုရင်ကုံတယ်တူဟာမက္ကာကနေပြီးတော့အီရန်ကိုသူတို့သူဟာသွားခဲ့တယ်။သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအီရန်မှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီခါတုန်းကအီရန်ကတော်တော်ပဲခင်မီတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုစူပါပါဝါနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစာပေထိမ့်သိမ့်မှုတွေလည်းအယံများခဲ့တယ်။ရှေးအောင်စာပေတွေအီရန်နိုင်ငံမှာရှိခဲ့တယ်။အဲ့တော့သူတို့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေဒီစာအုပ်တွေကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝဲလာတဲ့ဝဲလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကုရိုက်တွေကိုသူ့အနေနဲ့ ဒီအကြောင်းအရာတွေပြောပြတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကထပ်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့တဲ့မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝဆလမ်ကအတင်တို့ကိုဆမုဒ်လူမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းတွေပြောတယ်အာဒ်လူမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းတွေပြောတယ်နောက်တက်လဲများစွာသောအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကနေတဆင့်ပြောပြနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ငါကမင်းတို့တွေကိုရုစတုမ်ရဲ့အကြောင်းဆိုလိုချင်တာကဒီနိုင်ငံတွေမှာအုပ်ချုပ်သွားတဲ့စူပါပါဝါနိုင်ငံတွေရဲ့အီကရစ်မင်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုငါမင်းတို့ကိုပြောပြမယ်နောက် အီရန်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သွားတဲ့ကစ္စရာဘယင်ရဲ့အကြောင်းတွေငါပြောပြမယ်တဲ့အဲ့တော့ကုရ်အာန်ကိုမင်းတို့တွေမဖတ်တော့နဲ့ကုရ်အာန်ဘက်ကိုအာယုံနေမဆိုင်ကြနဲ့ငါပြောတဲ့စကားတွေကိုမင်းတို့တွေဖတ်ကြပါဆိုပြီးတော့မှ အမိန့်ရှိထားတယ်ပြောထားတယ်သူကအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေနောက်ထပ်လဲအမြောက်အများဒီအာယတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံခွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာအီမာမ်အာလူစီရာဟီမဟူလာတခင်ကြီးကထိတ်သီးမှာရှိခဲ့ပါတယ်မိမိရဲ့ရူဟ်အလ်မာအာနီထဲမှာဒီအာယတ်ကို ဖွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာစာမျက်နှာ30 40လောက်ဒီအာယတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးသားထားတာတွေတွေ့ရပါတယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းခေတ်တွေမှာအီမာမ်ရှာရာဝီရာဟီမဟူလာတခင်ကြီးတကယ်တဖ်ဆီရ်ပညာရှင်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘာဆက်ပြီးတော့ပြောလဲဆိုတော့ဒီလဟ်ဝလ်ဟာဒီသ်ဆိုတာကတဲ့ကုလမာယုလ်ဟီအန်မတလူဘင်လလာအဲ့တော့အလောရှိမြတ်စီကိုဥတီယာကနေလွှဲပစ်တယ်မေးလျော့စေတဲ့အရာတိုင်းဟာဒီလဟ်ဝလ်ဟာဒီသ်ဆိုတဲ့အဲထဲမှာပါပါတယ်တဲ့ အဲ့တော့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီတီထွင်တဲ့နေရာတွေမှာတီထွင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းမှန်ကန်တဲ့ရွယ်ချက်တွေနဲ့မလုပ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကလည်းပဲဒီလိုတီထွင်မှုတွေထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်မကင်းဘူးဆိုပြီးတော့အီမာမ်ရှာရာဝီရာဟီမောလာတခင်ကအမိန့်ရှိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေးစားတဲ့လူချင်းမင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သိလိုက်ရတဲ့နော်လာဟူလ်ဟာဒီသ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ social media မှာเนาะကျွန်တော်တို့တွေတုံးနေကြတဲ့အရာတွေပါဝင်နေတယ်ဒါတွေလည်းမကင်းဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်တို့တင်ပြချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစဉ်းစားရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့လက်ရှိခေတ်ကြီးမှာဖုန်းဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။ အဲ့တော့ဒီဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတာတွေအများကြီးရှာဖွေလို့ရတယ်လို့မကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးလဲဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းမသုံးပါနဲ့လို့ပြောလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတွေအများတန်းပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်မုံတိုင်းတဖွဲပဲเนาะရေကြီးနေတဲ့ရေမုံတိုင်းတဖွဲပဲတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ဒီမုံတိုင်းကြီးကိုမတိုက်ပါနဲ့လို့ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တားလို့တော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တခုလုပ်လို့ရတယ်ဒီမုံတိုင်းဒဏ်မသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တို့တွေအစီအစဉ်တွေလုပ်မလဲ plan တွေကျွန်တော်တို့ချမလဲဒီကနေအကာအကွယ်ရအောင် ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေစူးစမ်းကြမလဲအဲ့လိုစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမသုံးနဲ့လို့ပြောရင်ဒါကတလိုင်းမောင်းတဲ့ဇကားတစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဖုန်းသုံးပါဒါပေမဲ့မိမိအကျိုးအတွက်သုံးပါ နံပါတ်1ကိုအကျိုးရှိသလားကိုနဲ့အနီးမှာရှိတဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်သလားကိုရဲ့သာသနာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးတရားတွေရှိလားကိုရဲ့သာသနာရေးကိုရဲ့လောကီရေးကိစ္စရပ်တွေမှာနစ်နာနေသလားသို့မဟုတ်အကျိုးအမြတ်တွေဖြစ်နေသလားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးဟာဇတ်ရှိုက်ခ်အစ္စလာမ်မူဖတီတကီဥစမာနီမဒါဇီလ်အလီတခင်ကြီးကအွမ်မတ်ကိုပြောပြတယ်တော်တော် မျှတတဲ့စကားလေးတစ်ခုပြောပါတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ဖုန်းမသုံးနဲ့လို့ပြောလို့ဒါတဘာဝမကြဘူး။ဒါပေမဲ့ဖုန်းဝယ်တော့မယ်ဖုန်းသုံးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝယ်မဲ့သူသုံးမဲ့သူကတဲ့တခုစဉ်းစားပါငါဒီဖုန်းဘာကြောင့်ဝယ်နေတာလဲဘယ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘယ်အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ဘယ်အကျိုးတရားတွေခံစားဖို့ငါဝယ်နေတာလဲမိမိရဲ့ဝယ်ယူစဉ်မှာ မိရက်ကိုပြန်လဲပြီးတော့စမ်းစစ်ပါယူရချက်ကိုတန်တန်လေးထားပါပြီးပြီဆိုရင်ဒီဖုန်းကိုတုံးဆွဲနေတဲ့အချိန်ဒီ internet တွေဒီထဲမှာဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ application တွေ software တွေနော်တုံးနေတဲ့အချိန်မှာတခုတော့အမြဲတမ်းသတိထားပါတဲ့ဒီအာရက်တော်မှာလည်းအလောရှိမတ်ကအပေါ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တနေ့ငါဒီအလတ်ရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်ရမှာဖြစ်တယ်အလတ်တန်ကိုငါဟာ ပြန်သွားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြန်သွားပြီဆိုရင်အလတ်ရဲ့ခုံယုံမှာငါရက်ရမယ်အလတ်ရဲ့ခုံယုံမှာငါဟာသွားရောက်ပြီးတော့ရက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုရက်တဲ့အချိန်မှာငါရဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဟာအမေးခံရမဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတွေးကိုအမြဲတမ်းထည့်ပြီးတော့တုံးကြပါတဲ့လူကြီးများခင်ဗျာအာဇတ်ရဲ့ဒီစကားဟာတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ကျွန်တော်တို့ကို control လုပ်ဖို့အတွက်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဒါဟာဆိုရင်တော်တော်အရေးပါတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ် ဒီကျွန်တော်များကုရ်အာန်တအုပ်လုံးကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်များကုရ်အာန်ထဲမှာအလောရှမြတ်ကတော်တော်များများဂုဏတွေကနေတားပြီးတိုင်းအဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကိုအာခီရတ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ဒီနေ့မင်းတို့တွေဟာအလတ်တန်ကိုပြန်လာရမှာဖြစ်တယ်။အတိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောရှမြတ်ကအတိုးပေးအတိုးယူတာတွေမလုပ်ရဘူး။ဒါတွေအားလုံးဟာအလတ်ကိုစစ်ကြင်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အကောင်းဆုံးယူတန်ဖြူစင်နဲ့အယောင်းဝယ်တွေလောက်ကြပါစတဲ့အမိန်တော်တွေကို မိတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလောရှမြတ်ကနောက်ဆုံးမှာဘာမိတ်လဲဝတ်တကူယောမန်တူရဂျာအူနဖီဟီအီလာလာ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون အဲ့တော့အတင်းတို့တွေအလတ်တန်ကိုပြန်လဲလာရမယ်နေ့တစ်နေ့ကိုကြောက်ပါအဲ့ဒီနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်အလောရှမြတ်ကဘာတွေအတင်းတို့လှုပ်ထားတယ်လဲပြုတ်ကျင့်ထားတယ်လဲကောင်းတာတွေလှုပ်ထားရင် ကောင်းတဲ့အစားတွေချီးမြှင့်မယ်ဒီတိုင်းမဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ထားရင်တော့အဲ့ဒီရဲ့ ရလက်ဆိုးတွေကိုအသင်တို့တွေကြုံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ရှိထားတယ်နောက်တက်လဲအာယတ်တော်တော်တော်များများမှာ အလောရှိမြတ်ကအာခိရတ်ရဲ့အကြောင်းတွေမိန့်ကြားထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအာခိရတ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်အာခိရတ်ရဲ့အတွေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အထင်းမှာအလောရှိမြတ်ကထဲ့သွင်းပေးသနာထားတာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဥစွာပထမပထမအဆင့်အနေနဲ့ပြောချင်တာကဒီလာဟူလ်ဟာဒီသ်ကိုဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တဲ့နေရာမှာဒီ smartphone တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှသဘောပေါက်နိုင်တယ် TV ဗီဒီယိုတွေရဲ့အကြောင်းတွေရုပ်ရှင်တွေအကြောင်းတွေက အလောက်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူးခစ်တခစ်တို့ရှိခဲ့တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိမ်ကောစာပြုနေပြီအခုလက်ရှိ ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာလာဟဝလ်ဟာဒီစ်လို့အလောရှိမြတ်ရဲ့ဇီကီရ်တော်ကနေအလ္လာဟ်ရဲ့အီဘာဒတ်ကနေပြီးတော့လွှမ်းဖယ်ပြည့်စည်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာအားလုံးနဲ့မကင်းတဲ့အရာတွေထဲမှာဒီ smartphone တွေပါတယ် ဒီ smartphone တွေပါနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုမသုံးပါနဲ့လို့ပြောလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးသုံးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တို့တွေစီးနဲ့ဘောင်နဲ့သုံးရမယ်အဲ့တော့ပညာရှင်တွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်လေးနှစ်ခုတစ်ခုကတော့ပါလဲဒီဖုန်းကိုစတင်ဝယ်ယူစဉ်ကျွန်တော်ကဘာလို့သုံးပါလဲကျွန်တော်ဘယ်အကျိုးတွေအတွက်ဒါကိုကျွန်တော်သုံးကျင်တာလဲနော်ကျွန်တော်ရဲ့သာသနာရေးအကျိုးတရားတွေရှိသလားကျွန်တော်ရဲ့လူမှုရေးအကျိုးတရားတွေရှိသလားဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးမှာဒီအချက်ဒီအထောက်အကူတွေဖြစ်နိုင်သလား စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစဉ်းစားပြီးတော့မှကိုကိုကိုဖတ်တော်မေးပြီးတော့ကိုကိုကိုဓမ္မတက်ပေးပြီးတော့ငါဘာကြောင့်ဝယ်နေတာလဲ istafti qalbak istafti nafsak ခုနမကြီးဆလ္လာဆလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်ကိုနှလုံးသားကိုကိုအရင်ဖတ်တော်မေးပါကိုရဲ့စိတ်ကိုကိုအရင်ဆုံးဖတ်တော်မေးပါငါဘာကြောင့်ဒါတွေဝယ်ချင်တာလဲနံပါတ်1အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေထည့်ရမယ်ထည့်သွင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးနေစဉ်ကာလမှာလဲ အတတ်နိုင်ဆုံးစီးနဲ့ပေါင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကျိုးအတွက်ကျွန်တော် logi logout တွေကအကျိုးတွေအတွက်သုံးဆွဲတာမျိုးဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသုံးနေတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းအတွေးလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားရမယ်တနေ့ငါဟာအလတ်တန်ကိုပြန်ရမယ်အလတ်ရဲ့ရှေးမောက်ကိုရက်ရမယ်ရက်တဲ့အခါမှာငါရဲ့ဒီအချိန်နေငါကြည့်နေတဲ့ဖုန်းသုံးနေတဲ့အချိန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအလောရှမြတ်ကငါ့ကိုမေးမှဖြစ်တယ် واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم إلى ربكم يوم القيامة تبعثون سارة آيات دوري ريما အလောရှမြတ်ကအမင်းရှိတယ်တနေ့အတင်တို့အလတ်ထံကိုပြန်လာကြရမယ်တနေ့အတင်တို့တွေရှင်ပြန်ထားရမယ်အာခိရတ်နဲ့အတင်တို့တွေကြုံရမယ်စသဖြင့်မိတ်ဆိုထားပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုရမကြီးဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကလည်းမိန့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလာယဇာလူကဒမာအဘဒင်ယောမလ်ကီယာမတ်ဟတ်တာယုစအလာ အန်ဥမရီဟီဖီမာအဖနာလူသားတယောက်ကတဲ့အလန့်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာအလန့်ရဲ့ခုံရုံးမှာငါးခုသောမေကွန်းအမေးမခံရဘဲနဲ့ရှေ့တလန်းတိုးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမေးမဲ့မေကွန်းတွေထဲမှာ first question ကဘာလဲဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့အသက်ကိုတက်တန်းကိုဘယ်လိုကုံဆုံးခဲ့တယ်လဲဒီမေကွန်းမေးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအလောင်းရှမြတ်ကအချိန်တွေချင်းမြင့်ထားတယ်တက်တန်းထဲမှာအချိန်ကာလတွေချင်းမြင့်ထားတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုဘလို့တုံးဆွဲခဲ့တယ်လဲတို့ကိုအလ္လာဟ်ကဥစ္စာတွေချီးမြှင့်ထားတယ်ဒီဥစ္စာတွေကိုဘယ်နေရာတွေမှာတုံးဆွဲခဲ့တယ်လဲတို့ကိုကျမ်းမာရေးတွေအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ထားတယ်အဲ့ဒီကျမ်းမာရေးတွေဘယ်နေရာမှာသူဟာတုံးဆွဲခဲ့တယ်လဲဘလို့ကျမ်းမာရေးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဝအန်အီလ်မင်နော်သူ့ကိုအလောရှိပြကအီလမ်နေအသိပညာတွေချီးမြှင့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီအသိပညာတွေကိုဘယ်နေရာတွေမှာတုံးခဲ့တယ်လဲ ထပ်ပြီးတော့ wan jismihi fima abla ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအလောရှိဘက်ကချီးမြှင့်ထားတဲ့အလွင်တန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့တန်ဖိုးတောင်မဖြတ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချီးမြှင့်ထားတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်နေရာမှာသုံးဆွဲခဲ့တယ်လဲအဲ့တော့ဒီမေခွန်းနေအမေးခံရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကိုအလားမနစ်သက်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးခဲ့မိတယ်။ online သုံးနေရင်နဲ့ chatting တွေလုပ်နေရင်နဲ့တကယ်ကိုညဉ့်ညမ်းတဲ့အရာတွေကြည့်ရှုနေရင်နဲ့ ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တို့တွေကုံဆုံးခဲ့တယ်အချိန်တွေကုံဆုံးခဲ့တယ်ဆိုရင်အချိန်ကအလဟတကုံမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကနောက်တစ်ဖက်မှာထိခိုက်အောင်မယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အချိန်တွေကုန်ခြင်းနဲ့အတူတူကျမ်းမာရေးတွေထိခိုက်ခြင်းနဲ့အတူတူကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတိတ်ပဲမဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်အတိတ်ပဲရှိတာတွေကိုမလုတော့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တို့တွေဖုန်းမတုံးနဲ့လို့မပြောပါဘူးဖုန်းတုံးပါစီးနဲ့ကန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးရမယ် အကျိုးအတွက်သုံးရမယ်ကို့အကျိုးအတွက်လော်ကီအကျိုးအတွက်လည်းသုံးပါစီးပွားရေးတွေရှာမလားဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်ဟာလာစီးပွားရေးတွေကျွန်တော်တို့ရှာမယ်နိပညာပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့တွေတိုးတက်ခြင်းသလားဒါတွေနဲ့တိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်မြောက်များစွာသော social media အခုကျွန်တော်တို့ခေတ်စားနေတဲ့ရေပန်းစားနေတဲ့အရာတွေနဲ့အကောင့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရအဲ့တော့ဒါတွေကိုတီထွင်တဲ့သူတွေကဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့ပဲတီထွင်သည်ဖြစ်စေအဓိကကတော့ဘာလဲဆိုတော့ ဟာဇတ်မူဖတီတခီဥစမာနီဆပ်ကအမိန့်ရှိတယ်တုံးဆွဲတဲ့သူနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်တယ်တီထွင်တဲ့သူကတော့သူကတီထွင်လိုက်ပြီဒီຢာနဲ့ကြိုက်တာကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်ကောင်းတာလည်းရှာလို့ရတယ်မကောင်းတာလည်းကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အများစုတုံးဆွဲနေတဲ့ Facebook အဲ့တော့ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ din ကိုကျွန်တော်တို့တင်လို့ရတယ်အခုဆိုရင်သာသနာအစီအစဉ်တွေအခုလို lockdown ရဲ့ကာလမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်အိမ်ထဲမှာနေနေရတဲ့ကာလတွေမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့သာသနာအကြောင်းလေးတွေပြောခွင့်ရနေတယ်ဒီတိုင်းမဲ့ကြည့်ရှုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဒါကိုအကြောင်းခံပြီးတော့သာသနာအသည့်တွေမိမိတို့ဘဝထဲမှာတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အလံအရန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းမဲ့အဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်ဘက်မှာဒီ Facebook ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မပိုင်တဲ့ချက်တင်တွေလုပ်လို့ရတယ် အဲ့တော့ဒီချက်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရင် လာဟူလ်ဟာဒီစ်နဲ့ကွက်တီတောင်ကြတယ်လာဟူလ်ဟာဒီစ်ဆိုတာအကျိုးမဲ့တဲ့ဇကားတွေတိမ်ဖြင်းတဲ့ဇကားတွေအတိတ်ပဲမဲ့တဲ့ဇကားတွေဆိုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေစဉ်းအောင်စဉ်းစားမိမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်မှာလူတွေဟာအလဟဒပြောဆိုပြီးတော့မိမိတို့ဘဝအချိန်တွေကိုရေစုံမျောပြစ်ကြမယ်မလိုလားအပ်တဲ့ဇကားတွေပြောကြတာဒီတိုင်းမဲ့မတမာတဲ့အချစ်တွေအချစ်တူတွေကို ရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဒါတွေကိုတုံးဆွဲကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိကောင်းစဉ်းစားမိကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အလောရှမတ်ကကြိုတင်ပြီးတော့ဒီအချက်တွေကိုသိတော်မူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေအကျိုးတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေခံစားလို့ရတယ်စာအုပ်တွေအများကြီးပညာရှင်တွေတင်ပေးတယ် download link တွေချပေးတယ်ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဘဝမှာ အကျိုးတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေခံစားလို့ရတယ်လို့နောက်တစ်ဖက်ကနေနေကရူကအချိန်တိုင်း ပတ်စံတွေဂုဏတုံးပြီးတော့ဂုဏတွေဝယ်လို့လည်းရတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားမဲသွားစေမဲ့အလုပ်တွေလည်းအများကြီးဝယ်ယူလို့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနေရာကနေပြီးတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ခုကျွန်တော်တတိပေးပါတယ်ဖုန်းတွေတုံးတာအင်တာနက်တွေတုံးတာတကယ်တမ်းတော့သူ့ရဲ့အခြေခံသဘောတရားအရာဒါကကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဆိုတာဒီထဲမှာအဲ့လောက်မသက်ဆိုင်ဘူးအဓိကသုံးစွဲသူရဲ့ တုံးဆွဲတဲ့နေရာတုံးဆွဲတဲ့အချိန်တုံးဆွဲတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒါတွေကအများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Facebook ကိုတုံးပြီးတော့ဒီဖြန့်ချီလို့ရတယ်သာသနာကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့တွေပြောလို့ရတယ်သာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးတွေခံစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အယောင်းအဝယ်ကိုဒီကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့တွေအယောင်းအဝယ်တွေလုပ်လို့ရတယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့အကျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်သားသမီးအကျိုးခံစားစေမဲ့အစီအစဉ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီကနေစီစဉ်ပေးလို့ရတယ် ကျွန်တော်တို့စာတွေသင်ရင်ဒီကနေပြီးတော့ online class တွေ join လို့ရတယ်အားလုံးအများကြီးကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာလုပ်လို့ရတယ်လို့နောက်တစ်ဖက်မှာအကျိုးမဲ့တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလည်းလုပ်လို့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတာကကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ Facebook ကိုကျွန်တော်တို့ဘဝလို့ကျွန်တော်တို့ထင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထမင်းစားတာလဲ Facebook ပေါ်မှာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွေ့အားလုံးလဲဒီပေါ်မှာအိမ်တွင်းရေးဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးကလည်းဒီပေါ်ရောက်လာတယ် ဘာတင်လဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဟာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ပညာရေးတွေမှာအကျိုးခံစားနေတဲ့သူတွေလည်းအမြောက်အများကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တက်လည်းတကယ်အကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ပုံကိုကြီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်နောက်တက် social media အရန်ကိုခေစားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ YouTube ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ YouTube မှာ တကယ်ပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့ဖော်ကြားထားချက်တွေသင်ကြားပို့ချမှုတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေလေ့လာလို့ရတယ်။ download တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးတွေခံစားလို့ရတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားဘူးပါလိမ့်မယ်။ဟမ်မတ်ဆာဖီဆိုတဲ့ကလေးလေးအသက်အငယ်ဆုံး professor ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လူကြီးတွေကိုသူကတရားဟောပြောမှုတွေလုပ်နေတယ်။တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ဇာတ်ကားတွေသူပြောနေတယ် အဲ့တော့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှသူ့ကိုမေးတယ်ဒါတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မင်းလေးလာလိုက်တာလဲဒီလောက်အချိန်တိုတိုအတွင်းထဲမှာမင်းရဲ့ဆရာဘသူလဲသူကဘလို့များမင်းကိုသင်ပေးတာလဲစသဖြင့်မေးတဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတွေထဲမှာ YouTube လဲပါတယ်ကျွန်တော်ဘာသိကျင်လဲ YouTube ထဲမှာကျွန်တော်ရှာတယ်ကျွန်တော်လေ့လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးအကျိုးတွေခံစားရတယ်ဒီနေ့ဒီ live ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့လူကြီးမင်းများတွေမှာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အခက်အခဲတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တွေ YouTube ထဲမှာရှာကြည့်လိုက်တော်တော်များများအခက်အခဲတွေကို solve လုပ်ထားတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖြည့်ရှင်းထားတာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့အကျိုးတွေခံစားလို့ရတယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ်နောက်ထပ် Telegram ကိုကြည့်မလားစာအုပ်တွေအများကြီးဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ download လုပ်လို့ရတယ်နေရာတွေအများကြီးမလိုတော့ဘူးနေရာအနည်းလေးထဲမှာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတယ်လေ့လာလို့ရတယ်အကျိုးခံစားလို့ရတယ် Instagram နေကြည့်မလား ကြိုက်တာတွေကြည့်ပါနောက်ထပ်ဘလောက်ဒီနော်ဒီသုံးဆွဲရတဲ့ application တွေ software တွေရှိမလဲတီထွင်ထားရတယ်လေကျွန်တော်တို့အတိအကျမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးတွေအများကြီးခံစားလို့ရပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကြည့်လို့ရပါတယ်လေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတာလေးတွေတင်ပြလိုပါတယ်အကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲနေတဲ့ပုံကိုသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် နော်သူ့ရဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့အများကြီးတက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုဒီကနေသိရတယ်အဲ့တော့ဟာဇတ်မွန်လာမူဖတီတကီဥစမာနီဆပ်ကဒီဖုန်းတွေစမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ side effect အကြောင်းတွေကိုပြောရင်းနဲ့ဆရာကြီးကဗာပြောလဲဆိုတော့ဘယံတစ်ခုမှာဆရာကြီးကအမိန့်ရှိတယ်အဲ့တော့အရင်တုန်းကလူတွေဟာကုရတာဝတ်ထားမယ်အုတ်တုတ်ဆောင်းထားမယ်ဒါတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် လွယ်လွယ်နဲ့ကျူးလွန်လို့မရတဲ့ဂွန်တာတွေဒီနေ့ smartphone နဲ့ကျူးလွန်လို့ရသွားပြီအာရဘီမှာဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဒီ smartphone ကို al hatifu zaki လို့ပြောတယ်အလွန်အမတန်ခက်မြတ်တဲ့ဖုန်းပစ္စည်းဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ထက်မြတ်မှုဟာဘယ်မှာလဲကောင်းတဲ့နေရာမှာထက်မြတ်ရင်အရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တလွဲထက်မြတ်မှုတွေဖြစ်နေရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါတွေကအန္တရာယ်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ အဲ့တော့ဒီဖုန်းကိုအကြောင်းခံပြီးတော့တော်တော်များများပုံကိုယ်တွေဟာအရင်တုန်းကလွယ်လွယ်ကူကူကျူးလွန်လို့မရတဲ့ဂုဏတွေကိုကျူးလွန်လာပြီအရင်တုန်းကဘယ်သူမှအစ္စလာမ်ရဲ့အဝိစားကိုဝစ်ထားပြီဆိုရင်ရုပ်ရှင်နဲ့ကိုတိုးကြည့်ဖို့သူကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါရဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ဒါလုံးလို့မရဘူးကြည့်လို့မရဘူးသူ့ကိုသူ့ရဲ့အဝိစားသူ့ရဲ့အနေအထားကတားမြစ်ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီဖုန်းက ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုရောက်လာတယ်တော့နောက်ဆုံးဒီကနေပြီးတော့အရင်ကျူးလွန်လို့မရတာတွေအများကြီးကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်လည်းကျူးလွန်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကအမိန့်ရှိထားတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းကိုအန်တရယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့စဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူအများရှိနေတဲ့နေရာမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ်ပေါ်တင်တင်အသုံးပြတာမျိုးတွေလုပ်ကြည့်ပါတဲ့နှစ်ယောက်တန်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာတုံးဖို့အတွက် မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးမိမှာကိုစိုးရင်ရတယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုထိန်းချုပ်ပါ control လုပ်ပါတဲ့ခုရမကြီးဆလ္လာလ္လမ်ကအမိန့်ရှိထားတဲ့အရင်တုန်းကဂိုင်မဟရမ်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးတဲ့တနေရာမှာရှိရင်တတရသူကရှိုက်တန်ဆိုပြီးတော့မိန့်ထားတယ်တဲ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ smartphone နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ရှိနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ရမှာကတတရရှိုက်တန်ကျွန်တော်တို့နားမှာရှိနေတယ် သူကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပြားပြီးတော့အပြစ်တွေတဲကိုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တင်ပြနေတဲ့တင်ပြချက်တွေရဲ့အချုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအလောရှိမြတ်ကကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ချီးမြှင့်ထားတယ်။အဒီကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကျွန်တော်တို့တို့ရရှိထားတယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။အဒီကုရ်အာန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးကိုလမ်းညွှန်ပေးတယ်။ တရားလက်မှတ်နေကျွန်တော်တို့တို့တွေကိုပြသပေးတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကုရ်အာန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့တို့တွေလိုက်နာမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီချီးမြှင့်ခြင်းနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝတွေမှာကြုံရိုက်လာရမယ်အခက်အခဲတွေအနေအထားတွေကိုလည်းကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ ID ခစ်ဖြစ်တယ် social media အရန်ကိုရေပန်းစားနေတဲ့ခစ်ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းနှစ်ပေါင်း1400အလျင်ထဲကအလောရှမြတ်ကကြိုတင်ပြီးတော့လမ်းညွန်ပြသထားတယ်ဒီနေ့ဒီလိုခေတ်ကြီးရောက်လာလိမ့်မယ်လူတွေဟာမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖန်တီးကြလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပဲအကျိုးမဲ့တဲ့အလုပ်တွေထဲမှာနင်မွန်းကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုနင်မွန်းနေတဲ့အခါမှာတဲ့အလောရှမြတ်ကကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်တော်တွေမှာဆက်ပြီးတော့မိန့်ထားတယ်ဒီထဲမှာရောက်သွားပြီးတော့သူတို့တို့တွေကအလ္လာဟ်ကိုမေ့သွားတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့အီဘာဒတ်တွေကိုမေ့သွားတယ် အလောရှ်မြတ်ကိုတရိယာတတရမယ်ဇီကီရ်ဆိုတာတွေကိုသူတို့ဟာဥပိ္ပခပြုလိုက်ကြတယ်သူတို့ရှေ့မှာဘာတွေလာပြောနေတယ်လဲပြောသမျှအရာတွေသူတို့မသိတော့ဘူးမကြားတော့ဘူးကြားရင်လဲမကြားခြင်းအောင်ပဲစောင့်ပြီးတော့နေလိုက်တော့တယ်ဝိဒါတုတလာအလိဟီအာယာတူနာဝလာမုစတက်ဘီရာတခုခုလာပြီးတော့ဖတ်လိုက်တဲ့မသိတော့ပဲနဲ့နားပိတ်ပြီးတော့သူတို့တွေတွားလိုက်ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အများစုပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့နေရတဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာလေးတွေက ဒါတွေကိုတုံးဆွဲရင်းနဲ့ဒီ social media ထဲမှာရောက်သွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတချို့တွေအစဲတွေတက်လာတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘဲနဲ့မစီမဆိုင်ဆဲနေတယ်အဲ့တော့မြန်မာစကားအလွန်တန်လှတယ်လူတွေကဆဲရင်းနဲ့ဆင်းရဲကုန်တယ်ဆဲရင်ဆဲရင်နဲ့ဆင်းရဲကုန်တယ်ဘာတွေဆင်းရဲသွားတာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေဆင်းရဲသွားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးတွေဆင်းရဲသွားတာကျွန်တော်တို့တာဝန်သိတဲ့စိတ်တွေဆင်းရဲကုန်တာအဲ့တော့ဒီလိုအနေအထားတွေကို ရောက်နေရတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာအလတ်ရဲ့အာရတော်တွေဖတ်ပြတယ်ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်လေဖုန်းကစားနေရင်အင်းစော့နေရင်ဒါတွေဘာမှမသိတော့ဘူး။တခါတလေအဇန်နေသူ့ရှေ့ကနေပြီးတော့ဇိုးအဇန်ဆိုသွားတယ်အဆွာဆူပြီးသွားပြီမဂရစ်ရဲ့အဇန်နေဆူပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့သူဒီထဲမှာနင့်မွန်းတာဘာအချိန်ရဲ့ဘယ်အချိန်ရဲ့အဇန်ဆူလို့ဆူလိုက်မှမသိတော့ဘူးအဇန်ရဲ့ jawab ကိုပေးဖို့ဆိုတာအဝေးကြီး ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကဏ္ဍတွေမှာအများကြီးဆုံးရှုံးနစ်နာရတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အကျိုးတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဆိုးတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာ တွေ့နေရတယ်နောက်ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့သုံးနေတယ်ဖုန်းထဲမှာနင်မွန်းနေရင်းနဲ့လူမှုရေးတွေကျွန်တော်တို့မသိတော့ဘူးတယောက်ကဆလံပေးတယ်ကျွန်တော်သူ့ဆလံပြန်ဖို့တောက်ဖစ်မရှိဘူးဒါတော့အရေးကြီးတဲ့တာဝန်ဝါဂျစ်တာဝန်ဖြစ်တယ်တူတယောက်ကဆလံပေးလာရင်သူ့ကိုဆလံကောင်းကောင်းပြန်ပေးရမယ် ဇလံပြန်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတာဝန်တွေကျွန်တော်တို့မေ့လိုက်တယ်ဘာမှကျွန်တော်တို့တွေမသိတော့ဘူးတော်တော်ပဲဝမ်းနဲ့ကြေခွဲစရာကောင်းပါတယ်ဒါလေးတွေကိုအချိန်မီကျွန်တော်တို့ကုစားရမယ်ကုသရမယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်ကနေစရမယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြုပြင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွန်တော်ပြုပြင်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုလှအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဒါတွေကိုအကျိုးရှိရှိသုံးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံနဲ့အဝမ်းမြို့ရွာနဲ့အဝမ်းနေမှာ ဒီသဘောတရားတွေဒီအတိတရားတွေ share လုပ်ဖို့အရန်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဒီ social media ကိုအတိတ်ပဲမဲ့တုံးဆွဲနေတဲ့သူမှားယွင်းတဲ့နီလန်းနဲ့တုံးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထင်တာသူတုံးတာသူ့ဘဝနဲ့သူသူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကံနေပါစေကျွန်တော်တို့ပြောချင်းပြောမယ်အလွယ်ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသူက ထိုင်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာဂုဏလုံနေတယ် ဒါကိုသုံးပြီးတော့သူအချိန်တွေဖြုံးနေတယ်အတိတ်ပဲမဲ့တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လုတ်တဲ့လုတ်ရရဲ့အမင်္ဂလာကသူတယောက်တည်းခံရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ခံရမှာဝလာယဟီကုလ်မကရုဆယီအလာဘီအဟလီဂုဏကျူးလွန်တဲ့ပုံကိုရဲ့ဂုဏကျူးလွန်မှုတွေသူ့ရဲ့ဒီလုတ်ရက်တွေအားလုံးရဲ့စက်ကွင်းဟာအားလုံးမိသားစုကဝိုင်းပြီးတော့မိမယ်အားလုံးကခံစားရမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားပါတယ် ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်ထဲမှာတယောက်ယောက်ကမှားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါတွေကိုတုံးဆွဲနေရင်ကျွန်တော်တို့တအိမ်လုံးတမိသားစုလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဒါကိုတော့ပြောဖို့လိုတယ်စန့်ကျင်ဖို့လိုတယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပေးရမယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်သစ္စာလူငယ်လေးတွေဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေးတွေဒီဖုန်းထဲမှာဒီအင်တာနက်ထဲမှာအထူးသဖြင့် game တွေစော့တဲ့ထဲမှာရောက်သွားတဲ့ သူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေအုံနောက်တွေဘလောက်ထိခိုက်သွားတယ်လဲတကယ်တမ်းဆိုဒီအသိဉာဏ်တွေထက်မြက်လာတဲ့ဉာဏ်ရည်တွေနဲ့သာသနာအကြောင်းတွေเนาะကျွန်တော်တို့ခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝမှာလူအပ်တဲ့လူအပ်ချက်တွေကိုလုံးရမယ်စီးပွားရေးမှာဘယ်လိုတိုးတက်အောင် လုပ်မလဲဘယ်လို project တွေထပ်ပြီးတော့မြင့်တင်ရမလဲနိုင်ငံခြားတွေမှာဘသူတွေကဘယ်လိုစနစ်တွေနဲ့စီးပွားရေးတွေလုပ်နေကြပြီလဲတချို့တွေဆိုရင်တို့ဟာ physically တောင်မဟုတ်တော့ဘူး တခြားနီးလန်းနေနဲ့နီးပညာတွေကိုတုံးပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါတွေလေ့လာဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီစော်ကျဲစေကျော်တက်အရွယ်ဆိုတာတော်တော်ပဲတန်ဖိုးရှိတယ်မှတ်ဉဏ်ကောင်းတယ်တော်တော်ကိုအနှစ်သာရရှိတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘဝလေးကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့40ကျော်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကြီးသွားရင်ကြုံရမယ့်ကာလတွေအတွက်အများကြီးကျွန်တော်တို့တိဆောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီနောင်တွေကျွန်တော်ရဲ့ညီမတွေအတိတ်ပဲမဲ့လောက်ရတည်တဲ့ကိုရောက်သွားတယ် တလွဲချက်တင်နေတဲ့ကိုရောက်သွားတယ် game နေစော့တဲ့တဲကိုရောက်သွားတယ်ဒီ game စော့ခြင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ score အမှတ်တွေရလာတယ်စုတွေရလာတယ်တကယ်တမ်းအပြင်မှာဒီစုတွေထုတ်လို့ရလားဘာတစ်ခုမှထုတ်လို့မရဘူးတယောက်နဲ့တယောက်စစ်တွေတိုက်နေတယ်အိမ်တွေတိမ့်နေတယ်ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဆက်အပြစ်မှာဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့တွေမတွေ့ရတာကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာနဲ့တွေ့ရအဲ့တော့တုံရင်တုံရင်နဲ့ဘာတွေဖြစ်လာတယ်ကျမကြီးတွေထိကြိုက်လာတယ်လူမှုရေးတွေခေါင်းမလာတယ် ပတ်ဝန်းကျင်မှာရက်တီဖို့ခက်လာတယ်လူတွေအားလုံးကပြောတယ်ဆလမ်တောင်းမပြန်ဘူးတော်တော်အတိတရားခေါင်းမာတဲ့ကလေးပဲဘလို့ရိုသေမှုမရှိတဲ့ကလေးလေစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောလာတယ်ဒင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာဆုံးရှုံးလာတယ်နမတ်တွေအချိန်မမှန်တော့ဘူးတန်တန်ပြန့်ပြန့်ရေမိုးချိုးပြီးတော့နေရမယ့်ပုံစံတွေကိုမေ့ပစ်ကြတယ်တချို့တွေဆိုရင်မိဘတွေပြောလို့သိရတယ်ဂျွမာတောင်မှန်မှန်တော့ဘူးတဲ့တညာလုံးထိုင်ပြီးတော့ဒီ game ထဲမှာစော်ရင်းစော်ရင်းနဲ့ မနဲ့ဖဂျီလည်းမသိတော့ဘူးဂျွမာချင်းကုံသွားတယ်၃ဘတ်၄ဘတ်ရှိပြီတဲ့ဂျွမာမရဘူးတဲ့မိခင်တွေတိုင်ပြီးပြောကြတယ်ကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းမ်ကဟာဒီစ်မှာအမန့်ရှိတယ်အကြောင်းမဲ့ဂျွမာ၃ချိန်ကိုဆွန့်လွတ်ရင်းနဲ့အလောရှမြတ်ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုတောဘာအလ္လာဟူအလာကလ်ဘီသူ့နှလုံးသားကိုအလောရှမြတ်ကဒစိတ်ခန့်နှိပ်ပြစ်တယ်အမှန်တရားတွေသိနိုင်တဲ့အည်ချင်းတွေကိုပျောက်အောင်လုပ်ပြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမိန့်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်ခုခုတိုင်းနဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဇတ်မူဖတီတကီဥစမာနီဆပ်တင်ပြထားတဲ့အတိုင်းဝယ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဝယ်တာလဲဘာလို့ဖို့ဝယ်တာလဲဘယ်လိုအကျိုးတွေခံစားဖို့ဝယ်တာလဲသုံးနေစဉ်ကာလမှာလဲအမြဲတမ်းဒီဖုန်းသုံးဆွဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေးခံရမယ်ဒီဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဝယ်တဲ့ software တွေထဲ့တဲ့ bill တွေနော်ဝယ်တဲ့ internet package တွေဒါတွေတစ်ခုတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောရှ်ဘတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုကီယာမတ်နေ့မှာမေးမယ်အလတ်ရဲ့ရှိမောက်မှာရက်ပြီးတော့ ဒါတွေကိုဖြေချရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေရောက်ဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်လေးတွေကိုမြစ်တာရက်ခံခြင်းနဲ့ request လုပ်ချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ Facebook ပေါ်မှာမမတ်ရိုင်းရိုင်းဆဲဆိုတာတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကလုံးဝခွင့်ပြုမထားဘူးရန်သူကိုသူကရန်မူလာတဲ့ဆိုရင်တောင် ကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်ကဘာပြောလဲသူ့ကိုအကောင်းနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်ခိုင်းတယ်သူ့ရဲ့ရန်ကိုရန်နဲ့ပြန်မတုံ့ပြန်နဲ့ အချစ်တရားတွေနဲ့ပြန်လဲတုံ့ပြန်ရမယ်သူ့ကိုအကျဉ်းသားတွေပြပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုသင်ပေးထားတယ်တယောက်ယောက်ကဆဲရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆဲလို့လဲဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဆဲရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်းရဲသွားတဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့ပါရောပါသွားနိုင်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တို့ဒီအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုအကျိုးရှိတဲ့မိမိဘဝမှာအနှစ်သာရရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုဒီ social media တွေကိုတုံးပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် နောက်ဆုံးကျွန်တော်တခုတင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုညီကုန်းချုပ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတွေကြည်တာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဇက်ကားလိုက်ဇက်ကားလိုက်တွေအများကြီးရောက်လာတယ် Facebook ကနေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့တမိုင်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီတမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်အခုမှဒါတွေတီထွင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟောလိဝုဒ်တွေဘောလိဝုဒ်တွေဘာတွေညာတွေဆိုတာကသူတို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာ အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွန်းနှက်ဖို့အတွက်လက်မဲကြီးတွေအများကြီးရှိနေဒါတွေစတင်တရီတဲခဲ့တာကအိုးလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်နှစ်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် စနစ်ရာစုနှစ်လောက်ကလေးကတကယ်ကိုရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဒီအရာတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်မွတ်စလမန်ရဲ့နော်အခလာက်တွေကိုကျင်တရားတွေပြက်ပြားအောင်လုပ်တာတို့အစ္စလာမ်ရဲ့တယုတ်မှန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာအကြည်တန်အောင်ထုတ်ပြောပြတာတို့ဒါတွေအတွက်ကိုစီစဉ်ထားတာတွေဖြစ်တယ် ဒီရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကအချိန်ကာလတစ်ခုယူပြီးတော့ပြောရမယ်တမိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးတွေလေ့လာပြီးတော့တို့ရဲ့ဟောကြားချက်တွေရေးသားချက်တွေမှာတို့တွေတင်ပြထားကြတယ်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဒီဇလန်တွဲတွေเนาะဒီဇက်ကားတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတယ်လဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်ဒီဇလန်နေထဲမှာအဓိကဇောင်းပေးပြီးတော့ဘာတွေကိုရိုက်ကြတယ်လဲ အထူးသဖြင့်ကိုရီးယားဇာလန်တွဲတွေကျွန်တော်တို့တုံးကဘိန်းလိုမျိုးပဲမူရစ်စေဝါတစ်ခုလိုပဲဒီအချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ရင်းထားတယ်မကြည့်ရရင်မဒီနိုင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာအတိကဘာတွေကိုဇောင်းပေးပြီးတော့ရိုက်ကူးပေးတယ်လေမပေါ်တပေါ်ဝစ်စင်ပြတာတာတွေထပ်ပြီးတော့မှတော်တော်ပဲအကြီးတန်နဲ့ပြကွက်တွေဇက်ကွက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဇောင်းဝင်ကန်းတွေကလူကြီးများခင်ဗျပြောရတာအရန်ကိုအားနာပါတယ် ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးနဲ့ကိုရက်တီတင်းတိမ်တာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ တခြားသူရဲ့ဇနီးကိုเนาะဒီမှာရှုပ်တာတွေအိမ်တော်ရေးအရှုပ်ထွေးတွေဒါမျိုးတွေကိုဖော်ပြထားတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြည်တာတော့ entertainment တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်တာဒါကကျွန်တော်တို့စိတ်ဒီတိုင်းပဲเนาะအပန်းဖြေတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကြည်တာဒါပေမဲ့အစာပိုင်းမှာတော့အပန်းဖြေတာနောက်ပိုင်းမှာဒီ film တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်တွေထဲမှာအပြောင်းလဲတွေသူတို့လှုပ်လာတယ် physically changing တွေဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတကယ်အပြောင်းလဲတွေကျွန်တော်တို့ခံစားလာရတယ်ကျွန်တော်ကိုအစ္စလာမ်ကပေးထားတဲ့အိမ်တော်ရေးကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးမထားတတ်တော့ဘူးဒီဟာတွေကြည်ပါများလာပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဖောက်ပြန်ခြင်းစင်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းတချို့ film တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ lesbian လို့ပြောတဲ့လိင်တူကိစ္စတွေပါပါဝင်လာတာတွေအများကြီးတွေ့နေရတယ်အော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကလေးတွေကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ် ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်တို့ထဲမှာကုချင်းတရားပြက်ပြားတာတွေဖြစ်လာမယ်အိမ်တော်ကြီးတွေအစင်မပြေတာတွေဖြစ်လာမယ်ဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလှပတဲ့ကုချင်းတရားတွေနဲ့အစ္စလာမ်ကစင်ရင်ခြေတပေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့တွေမေ့ပြကြမယ်အဲ့ဒီထဲမှာပြောတဲ့ item တွေအဲ့ဒီထဲမှာဝစ်စားစင်တဲ့ပုံစံတွေသူတို့တွေရဲ့ make up တွေသူတို့ရဲ့သပင်ပုံစံတွေဒါတွေအားလုံးကိုအားကြလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုဘဝမှာတွတ်သွင်းမှုစူးစမ်းလာအဲ့လိုစူးစမ်းရင်းနဲ့ဖြစ်မလာတဲ့အခါကျတော့ နောက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကြည်ခွဲဝမ်းနေခြင်းတွေတိမ်ငယ်စိတ်တွေအလိုလိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်နောက်တက်လည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာဗီဒီယိုမကြည့်နဲ့ရုပ်ရှင်မကြည့်နဲ့ဆိုရင်ဟာဖတ်တော်ပေးနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာဒါပေမဲ့မကြည့်နဲ့တို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကမပြောလို့ဘူးတစ်ချက်တော့စဉ်းစားပါဘာစဉ်းစားစီခြင်းလဲဆိုတော့ခံစားချက်နဲ့ဒါလေးကိုနားထောင်ပေးပါခံစားချက်နဲ့တွေးပြီးတော့အော်ဒီလိုပါလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပေးပါအဲ့ဒါဘာလဲ ကျွန်တော်တို့တချို့ဇက်ကားတွေထဲမှာလူချမ်းတယုတ်ဆောင်တွေကိုဇက်ကောင်တွေကိုဘလို့တယုတ်ဆောင်ခိုင်းလဲဘလို့ဇက်ကောင်တွေယူလာလဲကျွန်တော်တို့အမြတ်တနိုးစောင်းတဲ့ပက်ကတိတွေကျွန်တော်တို့အမြတ်တနိုးဝစ်နေတဲ့ကုရတာတွေကျွန်တော်တို့အမြတ်တနိုးခေါ်လာတဲ့ခေါ်နေတဲ့အစ္စမာအီလ်တို့အစ္စရာဟိမ်တို့ဆိုတဲ့နာမည်တွေနဲ့လူချမ်းတွေကိုထားထားတယ်နောက်တော့သူတို့မှာဝစ်စရာအဝိစားမရှိတော့ဘူးလားခေါ်စရာဒီလူတွေကိုနာမည်နောက်နာမည်တွေမရှိတော့ဘူးလား လူကြီးများခင်ဗျကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူကျန်းတရုတ်ဆောင်ဟူဟူတရွေ့ကအစ္စလာမ်ရဲ့ပုံစံနဲ့ယူလာတယ်ဒီလူတွေရဲ့သွေးချောင်းစီးအောင်လုပ်တာတွေတချို့ဇက်ကားတွေထဲမှာဆိုရင်တက်ဘီရ်ဘာဆိုသေးတယ်တယောက်ယောက်ကိုတတ်တဲ့ဇက်ကွက်တွေပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတက်ဘီရ်ဆိုတဲ့ဇက်ကွက်တွေပါအဲ့ဒီထဲမှာဖော်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာတသဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်လိုက်တာ။အိုးဒါကတော့ဟာတပါလူကျန်းပဲလူကျန်းလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တာ။ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူချမ်းဆိုတဲ့နောက်ွယ်မှာဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်စိုးတွေလက်မဲကြီးတွေရှိနေလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ထဲမှာကျွန်တော်ကပတ်စံပေးပြီးတော့ဒီအခွေတွေငားလာမယ်အင်တာနက်ကနေကျွန်တော်ပတ်စံပေးပြီးတော့ bill တွေအကုန်ခံပြီးတော့ download လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ဇက်ကားတွေအဲ့ဒီဇက်ကားတွေထဲမှာကျွန်တော်အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုတွေတရုတ်ဖော်ပြထားတာတွေအကြီးတန်းအောင် လုပ်တဲ့ပုံရိပ်တွေပါနေတာကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသားနဲ့စဉ်းစားစေခြင်းပါတယ် ဒါတွေကိုနှလုံးသားကြီးနဲ့ရင်ပတ်ကြီးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဒါတွေကြည်တင်လားမကြည်တင်ဘူးလားငါနဗီကြီးတွေငါတို့အမြတ်တလို့ထားတဲ့နဗီတွေရဲ့နာမည်တွေကို လူဆိုးခေါင်းဆောင်တွေနေရာမှာထားထားတယ်ငါတို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေပညာရှင်တွေဒီငုံငါတို့တန်ရောက်အောင်ပို့ပေးတဲ့ပုံကိုကြီးတွေရဲ့အဝတ်အစားတွေကလူသားကောင်တွေဝတ်တဲ့အဝတ်အစားနေရာမှာထားထားတယ်ငါတို့အမြတ်တနိုးစုနေတဲ့အလ္လာဟူအက်ဘာကိုမတရားလုပ်တဲ့နေရာတွေမှာတုံးဆွဲနေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေ ကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိဖို့အရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီခံစားချက်တွေကိုထားပြီးတော့ကြည်တင်လားမကြည်တင်ဘူးလား istafti qalbak ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုကျွန်တော် မေ့ကြည့်ပါခံစားချက်ကျွန်တော်ထဲမှာရှိသေးလားကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါအစ္စလာမ်အတွက်ဒီလောက်မှကျွန်တော်တို့မခံစားနိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်အကြီးတန်းအောင် လုပ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်နှလုံးသားကဘာမှမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့မေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့တင်ပြချက်တွေအားလုံးရဲ့အချုပ်မှာ social media ရဲ့အန်ဒီရယ်တွေကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်ကြားထားတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုမသုံးပါနဲ့လို့တားမြစ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာတားမြစ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သုံးတဲ့ပုံကိုများကစီကံရှိရှိနဲ့ ဘောင်ထဲကနေတုံးဖို့အရန်ကိုလိုအပ်တယ်အဲ့လိုတုံးတဲ့နေရာမှာထပ်လောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာသခင်ကြီးအမိန့်ရှိထားတယ်ဒါတွေကိုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ဖုန်းဝယ်သည်ဖြစ်စေဖုန်းထဲမှာထည့်တဲ့ application တွေကိုထည့်သည်ဖြစ်စေဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ software တွေဝယ်သည်ဖြစ်စေဘာပဲကျွန်တော်တို့လုပ်သည်ဖြစ်စေဘာကြောင့်လုပ်နေတာလဲဒါတွေကိုလှုပ်ခြင်းအပြင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားကြမှာလဲပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေအဆိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဒါနဲ့မကသေးဘူးထပ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကို control လုပ်ဆွေမဲ့အတွေးကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ငါဒီဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလန့်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာအဖြေတွေပေးရမယ်အလောရှမတ်ကငါ့ကိုမေးမယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့မေးပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီအဖြေတွေကျွန်တော်တို့မလာသေးတဲ့အရေးတွေတွေးပြီးတော့ကြောက်ရမယ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေတွေးပြီးတော့စီကံရှိရှိဒီ social media တွေကိုတုံးပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ logi logout တရားနှစ်ခုလုံးအတွက်အကျိုးတွေခံစားနိုင်ပါစေလို့ပြောကြားရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ် وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته